urahiriwe kuko uri hano hari abagiye kubohoka kandi murabibonesha amaso muraza kubona muraza kumva yesu kirisito mpora mumubonesha amaso ariko arakora ibitangaza hano mu kanya muraza kubibona ababyize bavuye amina ni umwana w'umunyarwandakazi data n'umurundi mugabo ni umurundi w'izina sinigeze abantu bafite abana mwibuke kuza kubafata ntigeze amfasha narenzwe na mama w'impunzi yo mirongo itanu n'icyenda mu Burundi dukura gutyo nakuze ndya ubugari n'amazi y'umunyu ko nta mahera y'imboga twaronka twabayeho nabi ariko imana iraza guhindura ndaza kwivuga ko gato hari rero nkiri mu burundi nakunze kubera mama yari umunyarwandakazi nawe nkunda kumva indirimbo numva indirimbo za eh, zo mu rwanda za impara nkunda kuzumva kubera mama hari indirimbo rero bahora baririmba ngomba eh, nahinduye nahinduye mu gakiza yavuga iti mbabarira umbwira ijambo rimwe yesu ijambo ryerekeye urukundo oh, mbone nanjye ko nkora agatotsi yesu we n'ubwo kuba udahari Alleluia. umbabarira babarira umbwira ijambo rimwe yesu ijambo ryerekeye urukundo mbone nanjye bwo nkora gati yesu we kubwo kuba udahari jewe ntabishobora oh aleluya oh kuko kubaho udahari jewe ntabishoboye babarira babari iri e, jambo rimwe yesu we ijambo ryerekeye urukundo mbone yesu we kuko kubaho kuba ntabishoboye abakunda yesu bavuge amina nanezero w'ingeri mwanyakiriye mwanyakiranye urukundo umushumba wanyu yaranyakiranye urukundo eh, ibyo ni byiza cyane inzu yakira abashyitsi eh, muramba baragewe ndi openi siporo nsigareza kubanywa ubu ndatunze maze kugenda ibihugu birenga makumyabiri byo mu isi maze mu ndege hafi mirongo itandatu abaz'ubwongereza ubushinwa hong kong washington dc south dakota north dakota indianapolis minneapolis chicago california eh, eh, eh, hariya hose hariya hose za ayiwa ugende za amsterdam ugende ibi maze kubona ibihugu wa mwana w'impunzi w'umunyarwandakazi maze kubwiriza amatorero arenga makumyabiri y'abazungu muri leta zunze za amerika rero mvuze ko nakize simbeshe mba mu igorofa nkagira urusengero rw'intangarugero mu masengero dufite ibijombora rero nta kibazo yesu yarampezagiye nimba ataraguhezagira ntunyumvire ishari ahubwo uno munsi ucakire umugisha wawe witura Amen. Sound nziza. Jenda umuhimbyi nahimbye indirimbo zi makumyabiri album zibiri. Ndio ndategura n'iya gatatu. Hari indirimbo imwe narimbye yitwa Emmanuel. Yaje mu biwa biwe ntibamwakira abamwizeye ducika banabima yakijeje abarwayi ahumura ndimu yazura n'abapfu ye yesu ni igitangaza Emmanuel ni nde Emmanuel ni yesu Emmanuel ni nde imana iri kumwe na oh Emmanuel ni nde Emmanuel ni yesu Emmanuel ni nde imana iri kumwe ndamugira inama yo kumwica yesu wifuza kumusimanganya ngo yesu ntazavugwe kumusugera gatatu yesu arazuka ibyiwe birabayobera n'ubu aracavugwa emmanuel ninde emmanuel ni yesu emmanuel ninde imana iri kumwe iyo ni imwe mu ndirimbo nagiye ndirimba nyinshi zitandukanye zitandukanye arinde ararondeye amahoro nyashakisha ahantu hose mu nzira zitandukanye no mu bintu bitandukanye jya ku arambwira ndaguha umuti w'itunga uraronka amahoro ndamwiweje nawe arakenye ni muri yesu niho hari amahoro aho benshi nshuti bakengera niho hari tunga ry'amahoro ubugingo budashira iyo ni indirimbo naririmbye kuri videwo na bamfashe amavidewo ndi muri leta zunze amerika ngana ku mupaka wa canada dufata ry'amahanuzi hari izindi niyo ndategura ibizo bijyu biswi n'uhoraho ibizobebyo izwi n'umuremyi iyababana baba n'ubumenyi b'inzobebyo ntawe kwikakisha bose bociye bugufi uyu munsi ushobora kuba umuntu ahambaye ukagira amazu imiduga n'icyubahiro ariko ejo hazazukamera nk'abandi bose ukabura imiduga amazu n'icyubahiro ibizo b'ejo biswe n'uhoraho ibizo b'ejo bizwi n'umuremyi yababana baba ntubomenye ibizo b'ejo ntaho kwikagisha bose bociye bugufi iyi si turimo yaciye mw'ibihangage abitwa hitlere osama na e e e kadafi ariko uyu munsi nta n'umwe anakibukwa nta n'uzi nimba zabo iyo bashimwe ibizo byo bizina uhoraho ibizo byo bizina umuremyi yaba abana baba n'ubumenyi ibizo nawe kwikakisha bose uciye bugufi mana nta n'umwe yo kwikakisha ngo menye yuko ibizo atari n'umwe abizi hari ibihangange muri iyi si n'umunsi ntibaturugwa kuko ibyabo byararangiye nicyo gituma uwo hunga yohungira kuri yesu kirisito amina ndabashimiye rero umushinga ingene yanyagiriye ndashimiye mushiki wacu yanzanye agashware hari umukobwa yanzanye agashware imana meza agira wamfashije munsi urusengero rw'abantu bakundana bijya by'amazi n'agakosa gato kabaho n'iwacu kubaho ariko muri rusange mufite urukundo mufite urukundo mwatwakiriye neza inzu yakira abashyitsi iraronka abashyitsi hanyuma inzu itakira abashyitsi ibura abashyitsi hari abantu bicaye aha abandi barahagaze murimo abadayimoni mutanabizi muraza kubona abantu bafatwa n'abadayimoni mutari mubizi ah, bagenda n'abadayimoni batabizi eh, nujya nawe eh, nujya dayimoni ntatinya kubabatijwe dayimoni ntatinya ababatijwe urabona ahandi ho ndabivuga urimo dayimoni urutima rutangiye kugira ngo gi gi protokole ufate hariya ntihagire usohoka hari abo zihaba zirukankana asohotse umuhagarike umaze ati ibibazo byawe ni biki ugiye arindira asuzumwe ntiwemerere dayimoni guhagurutse utarasuzumwa reka nta soni ziri mwabwo ugiriwe amahirwe kikuvemo umenye ikiri muri wewe njyewe nkuramo abadayimoni kugeza n'ubu abishopu abapasitori dayimoni zikabata hasi ariko imana arimo dayimoni atabizi rero ntumve ubwoba ubwo bwoba dayimoni uri guteza ngo ubwumvire niyakubwira ngo hakora uko ugenda hakora uko ugenda ugenda ngaha ni umunsi wanjye wo gukina abakunda yesu bavuge amina ngomana b'amateka yanjye gato hanyuma twige ijambo ry'imana rito kandi hanyuma cengira cengira icyitwa gusuzuma gusuzuma si ikindi ndagukora ko gusa mukora ko zirimo urabona po uza kubona abantu barimo dayimoni batari babizi nicyo imana yamamagariye kubohoza abantu njye murambwira abapasitori turacyafise akazi gakomeye abashumba wasanga umushumba yamara ikarasemerera nimuzane amashikanwa nimuzane amashikanwa imperezwa muzane ituro abazana ituro bakazana intica n'ikize umushumba akavuga none kuki badatanga kuki badatanga bikwiye bumva ikibazo kiri si uko batotanga abantu barimo imizimu barimo za nyabingi barimo abadayimoni igihe afashe mu mufuko agira atange ya dayimoni muri we iramubwira ati ngo mm. ngo rabarabarabarabara ibibazo byawe ni byinshi ibyo bihumbi bitanu byose fata fata ijana fata ijana barakwiye barakubona ko wahagurutse jengero rikadindira mu bukene atari uko abantu babuze ubutunzi ariko dayimoni zibemerera ko batanga jye nabaye revera pasiteri sengana n'abantu sengesha abantu babwira ubutumwa bwiza babwira ubutumwa bwiza abo nawe arabwira ubutumwa bwiza nababwira ntigishe uko nshoboye kose ariko kuko ntari bwadonke impano yo gusuzuma no kubohoza abantu barwaye dayini mu gutanga imerezwa twaronka ibihumbi makumyabiri na ariko igihe narumva impano yo gusuzuma no gukuramo abadayimoni mu bantu uno munsi itorero ryanje bashobora gutanga ibihumbi magana magana inani uranyumva aho batanga ibihumbi makumyabiri makumyabiri na bibiri dayimoni ntiyemera kubwira icyo ukora hariho n'abantu bari kuba abatunzi hari abantu bicaye aho muba mwarabaye abatunzi muba mwarabagendera mu modoka zanyu muba mufise impango zanyu kera mu myaka nk'itatu yaheze byishwe na dayimoni yicaye muri wewe ikagusubiza inyuma ariko ukurekuye ubuzima bwawe bugahinduka nicyo gituma navuze ni hari abagiye gucakira ibyo satani yabanyaze imana ihabwa icyubahiro imana ihabwa icyubahiro navukiye mu muryango w'abantu umunani mama yari umunyarwandakazi data ugenda n'umuhererezi numva ngo yari umurundi turakura nk'uko nababwiye mu buzima bugoye imana irangirira neza ndakizwa afite imyaka cumi n'itanu hari mirongo umunani na na cenda minefuse kataravenefu niyo nakizwa mirongo icyenda na rimwe natangiye kumuvuga butumwa afite imyaka cumi n'irindwi ndakora ndavuga ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito nkura nizera cyane cyane ubutumwa bwiza eh, bwo kwizera nizera cyane ibitaboneka nk'ibiriho nkamenya yuko ibintu byose bishoboka nubwo nari nkenye nabwira abo turi kumwe iherezo ryanjye nzoha umuntu akorera imana ajya mu mahanga atwara ubutumwa bwiza kuko niyita paulo yapfuye yesu akeneyeho ni Paulo wa kabiri ni je manuel niko nkeneye narankeneye ko mba nangiza aho paul yagarukirije ntagura gutwara ubutumwa bwiza mu bihugu bya kongo cyitwa zayire hari hatandukanye nemeza iby'ubutumwa bwiza za ubembe za hariya mirongo icyenda na kabiri za kisangani za bukavu za goma ibihugu bitandukanye eh, mu mice itandukanye mu gihe cya mubutu seseseko agitwara icyitwa zayire uwitwa kongo nabwirije ubutumwa bwiza za kisangani bwiriza ubutumwa bwiza za goma bwiriza ubutumwa bwiza mu mice itandukanye nuko rero inyuma yaho mbandanya mvuga ubutumwa butandukanye nari umuntu nizera ko imana izongerera neza mvunaguye rero kugira ngo tujye ku ntego kuko sisitemu wanyaje ngomba kuba gusa ngomba kubabwira mvunagura umenye apostle Emmanuel ninde nyuma yaho eh, nashoboye kuba revera pasteur mirongo icyenda n'umunani nsanga kuba revera pasteur hanyuma bibiri na gatatu ntanguza eglise nka founder w'iyo eglise yitwa libre lutherienne mu burundi hanyuma imana ingirira neza bijya nawe urabwira abantu ko nzovuga ubutumwa i buraya nzovuga ubutumwa mu bihugu bikomeye amerika kujya natura mu kwizera byavuye bishyika mu bihumbi bibiri na gatandatu aho imana yimuriye inzugi ajya kwiga muri leta zunze za amerika muri eh, muri seminary school urwego rwa universite biblique njya kwiga muri universite biblique yo muri etazini nkagira seritifika ya sisiyeme primaire kuko jye nari naragarukiye mu wa gatatu primaire kuko nari muremure nize ntebye ndasimba mva mu wa kane njya kwiga mu wa gatanu trimestre ya mbere sinabitegera ndabiheba ndagaruka ndabivamo cyane ivugira ubutumwa uko imana yabikoze kugira ngo njye kwiga muri universite kandi ntagira na certificat sizeme ni ibitangaro ntashobora gusobanura kandi hahamagazwa gusa urupapuro rw'umutsindo muri leta zunze za amerika rwo muri level ya seminary school level ya university kandi ntagira seritifika ya sixième primaire uno munsi urakenye ariko inyuma y'umugongo wawe hari itungo utarabona ariko uzorishikira tu igihe nicagera bariho baranyirukana mu nzu nd'umubare inzu y'ibihumbi mirongo itatu kumbe nzogira igorofa nziza kandi aho hepfo nyine aho bagusebereje n’Imana zo izo kuzamura aho bavuze ati ntuzotunge imodoka niho uzosabirwa lifuti ngo umwana wanjye aragwaye njyana kwa muganga ni muve mu bwenge buto ubwenge bwo kwiyumvira ngo ati ngo ibi ni nta bya bariya imodoka nziza ni etaje ni za kuki wewe imana ntizoguha ibyo utateguye wowe kwizera ngo ubyatume wowe urategura ukavuga jyewe na yesu birashoboka inzovu yaciye ku kiraro akanyegeri agashishi kajya hejuru y'inzovu noneho bazabumva kakakakakaka ikiraro cy'inyiganga kubera ibiro by'inzovu bashyitse hakurya kagashishi karavuga ati jewe na nzovu twanyiganje ikiraro wowe uri ubusa nacu maze wowe ntiwogendera mu modoka wowe ntiwogura imodoka wowe ntiwogura etaje wowe ntiwoja muri amerika wewe ntabyo ushoboye ariko wewe na yesu birashoboka imana ihabwe icyubahiro wowe na yesu birashoboka wewe na yesu njye byarashobotse ndi umwana w'umunyarwandakazi twarya n'amazi y'umunyu nari nkenge nta byizigiro nari mfise by'ubuzima ariko imodoka njyewe maze gutunga imodoka zirenga cumi na zitandatu mpindagura no yanjye ni nkuru n'akandi kabati ka madami naje nigomere nazanye mu mu Rwanda urumva ni imana n'imana yabikoze sinari nkwiye kubigira mba mu gorofa muri karitsiye uvuga uti nimba atari iya mbere yaba iya kabiri urareba wa mutindi ntabyizigiro wavege troisième primaire wumvise na sixième wumvise na secondaire wumvise na université yesu arashobora guhindura amateka naje kubatangariza ijambo rya mbere rivuga riti birashoboka ko amateka yawe ahinduka muri uyu munsi byakumarira iki kugendera kuri vewiti ijoro n'umurango wibuka amaraso y'uwo wamenye umuryango w'iwanyu watanze nk'ikibazo byakumarira iki kugira ama etaje mugabo wakwibuka ko watanze ikimazi cy'amaraso y'abantu hari abakire mubona ngaho hanze mwe mubarabye wogira ngo arakize ngo ni umuhirwe mugabo aryama adasinzira nta mahoro afise arutwa nawe wiryamira ku musambi wabona ngo ni mwiza kuko iki gifungo cya mbere kigereranywa n'igifungo cyo cy'amaso ibihugu hari igihe sentare ica urubanza ikavuga turamufuza icy'amaso bakagufungira imuhira noneho baca baguha n'abapolisi bagucungera aba banki bakaca bibaza ngo warashizwe hejuru nani ngo wa muntu atanga umusekirite yari afise asigaye afise kuri porutaye afise abasirikare abapolisi bamukikuza ngo bamucungire yarashizwe hejuru mugabo we hariya mu nzu arira ijoro n'umurango hanze babona ngo ati yarashizwe hejuru ngo aracungerewe we azi yuko bajya batamucungera ahubwo bacungere ntiyambuke porutaye ntasinzira ijoro n'umurango ararira arafunzwe ariko abo hanze aravuga ati ngo ni umuhirwe kwera aracunzwe n'abapolisi gara awe poromosiyo niko abantu tubabona aho bagendana n'imodoka nziza barya mu etaje babanye aho bafise amafaranga umengo ngo bameze neza ngo barakize ariko amajoro yabo ntibasinzira kuko hariho abasirikare abapolisi bamucungera rero badayimoni nta mahoro agira hari n'abandi babategeka ntibaryame no ku mamatera bakaryama ku matapi nayo tapi iramyora tapi irababaza dayimoni ikavuga ati ntiwemerewe kurya inyama bakamubona bakuriye etaje mugabo inyama zirya abandi umukozi wiwe niwe yibereyeho neza arya inyama mani ariko bose ati nturye inyama dayimoni zikambwira ati niryo tegeko hanze bakamubona ati yarakize burya muntu ni sawa asohokana na vewiti ukagira ngo niwe munyamahoro kubera iki itunga rya mbere mu buzima ni ukugira amahoro mu mutima amahoro yo mu mutima ni upfumanywa amazi hakonywa icyayi cy'amata kimbuza amahoro upfumwa amazi y'isukari mabisi kuko amahoro yo mu mutima niyo atuma ubaho neza amahoro ukagira ibihumbi bitanu byawe mugata amaraso y'umuntu washeshe ukagira ibihumbi icumi byawe ukagira amahoro kuko nta sezerano wagiranye n’abatayimu nta satani na shetaniya warondeye nta kuzimu wagiye noneho icyo gihe icyo ngomba eh, kubwira ni uko nta mahoro uzopfa uronse naho uronka ibigaragara amahoro ntazanwa n'itungo kandi amahoro ntakugwaho n'ubukene ariko amahoro akugwaho n'isezerano wagize iryo ni ibohero rya kabiri ibara rya kabiri rya mbere reka mvunagure ubundi ikindi gihe naza zosaba bibaye ngombwa ngarutse nzosaba umugozi w'imana ntumiye njyewe sinkora amasaha ari munsi y'atatu simvuga ubutumwa nk'abandi ko ndaderivura ndademonstiratinga kandi ntangura gutegura abana mu ijambo ni nk'uko ntajya kuvuga ubutumwa ahantu ngo turi batatu bavuga ubutumwa nabyo nkora iza nzi ko mpawe mazababu njya kwigisha bya vuba nabyo nkora mwihanganire gato mu minota ndabe basimike meza ndabyanga umuntu kuza kumbwira ngo katirize ndabyanga kuko umwanya wanjye singawukenesha mba nzi ko ari uw'ikimaze iyo ngiye kuwuhoza abantu tugabura sinkora urampa nkakora nkabohoza abantu nkaheza nkavuga bampaye umwanya ntakoze ushobora no kunsangiza n'umuntu atagira n'impano n'imwe ugasanga turiho turavanga ibintu